өмірді өзіңменен бір кешемін ғой мен сүймесем хаттар жазып жүрмес едім ғой сүйе алмаймын дейсің бірақ алғаш көргенде сен сүймесең күлмеседім ғой жақсы көрем менде, де мен де мен де мен де саған өзге пенде тең бе жерде жүрегіңді менен өзге қатты қатты қылығыңды жаным қатты ұнатты сөздерің де сондай тәтті